lepas kia pada tu Hamba ajak hak orang-orang sepuluh kita ni Orang Melayu sini ni Banyak orang Melayu zaman dulu Hak pesuhu-pesuhu kan Hak kebar-kebar Habisnya pun Jepun tiga jeking Kih tu dengar kata dia Lawa dia Haa tu dia Dia tak boleh lawa Dia kalau kapung Kalulah Tuk gawa tu kata orang ni jahat ni Dia tak lalu lah dia atas tu bergawa jadi dia dia, dia usul gapo dia nak bakar dia dia ke bunyi waktu lah orang-orang Melayu habis ilah ilmu ilmu hok jamin orang dulu habis ilmu ilah dia tak banyak di situ dapat ilah ilmu di segi suatu tak ada habis Habis-habis satu Tak Itu apa nama ni Dia beroyak Dia masuk kapung ha, Dia nak melawak kapung ni misal Orang nak lawan Jepun Kapung tu dia lari ngudu dia Dia lari ngudu Buka orang Jepun gegak Orang Melayu juga orang Melayu Habis Ni orang Melayu kita ni. Hak hati tak molek. Hak cocok. Hak ikat jepung. Jepung, dia tok pak dia. Oh, dia bakar lah dia. Eh. Dia kamu ada lah tanya. Dia tahu lau. Ha. Nak buat kan dia? Di situlah kebal kekebalan kekebalan orang Melayu ni. Kokok kokok gay. Kokok gay. Kokok gay ke siapa kali? Orang Melayu ni banyak kebat tak makan tu, ha, selalu. Oh, selalu bedih, bedih sama lepas selalu. Siapa perikat tu jadi tanya. Tok gawa ke, tok ngulu, tok gawa ke, ditanya. Nak mati mung ni kok mana? Ah. Bukan ke zulmi orang pasal lain? Orang Melayu ni bukan Rusia. Ni kita sedih hari ni ni. Ha itu dia. Kalau demo. Cewa-cewa demo. Tutup demo. jangan itu. Ada hok lebih hak lebih hak. Dah buat gini berasa lah mana kita. Ha itu dia. Kita belas. Bukan ia pacu gitu dah. Yang mari igak orang kita ni mari igak orang kita. Buat kena kau orang kita mari igak orang kita. Pasal orang panggil apa? Deki. Deki medeki. Ah, itu dia. Di sini lah kita pun duduk cerita. Duduk cerita. tak sasar Pasal bukan ke pasal lain Orang Melayu Sedih ni Kerana orang Melayu Tidak pegang lagu Melayu Tidak pegang Kita orang kamu Islam ni Tidak pegang kita kita pergi agama kita betul-betul. Pakai roya, kita gila ni. Pakai roya, kita gila ni. Tak tahu ke mana-mana. Itu. -mana.